तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है नूर और कैसे हो आप सब आई होप आप अच्छे होगे तो कार्तिक आर्यन की नई फिल्म फ्रेडी का टीजर आ चुका है और वो भी रिलीज डेट के साथ जिसको 2 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाना है और इस फिल्म का वेट मैं काफी टाइम से कर रहा था इसकी लीड्स को भी मैं फॉलो कर रहा था जहाँ पिछले कुछ दिन पहले इसके कुछ इंटेंस पोस्टर्स देखने के लिए मिले थे और अगर मैं टीजर की बात करूँ तो टीजर में सिर्फ कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर के बारे में दिखाया है फिल्म का कोई प्लॉट फिल्म के कोई डायलॉग्स रिवील नहीं किए गए हैं जिसमे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर कैरेक्टर एक डेंटिस्ट का होने वाला है और वो एक साइको की तरह दिख रहे हैं अब ये साइको अपनी मर्जी से वो सब करेगा या कोई इसके पीछे होने वाला है ये फिल्म या ट्रेलर के बाद पता लग पाएगा लेकिन मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कार्तिक आर्यन को इससे पहले हमने कॉमेडी रोल्स में ही देखा है और इतने डार्क टोन में कार्तिक आर्यन का आना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाएगा हालांकि भूल भुलैया टू में भी कार्तिक आर्यन का एक अलग रूप देखने के लिए मिला था लेकिन वो सिर्फ दस से पंद्रह मिनट का रोल था लेकिन इस बार पूरी फिल्म में वो एक साइको की तरह दिखने वाले हैं जो कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीट होने वाली और ऊपर से फिल्म ओटीटी पर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि आप एक सब्सक्रिप्शन पे पूरे परिवार के साथ भी देख पाओगे लेकिन अगर ओटीटी की फिल्म है तो शायद ही परिवार के साथ देख पाओगे लेकिन ये ये चीज कन्फर्म है की कॉन्टेंट बहुत तगड़ा मिलने वाला है और कार्तिक आर्यन ने इतना अच्छा लाइनअप चूज कर रखा है जिसमें आगे आने वाली जो फिल्में हैं वो कार्तिक आर्यन के करियर को और भी बूस्ट देने वाली हैं और जहां हम जानते ही हैं कि भूल भुलैया टू के बाद उन्हें कितना अच्छा बूस्ट मिला है तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रेडी को लेकर आप बताओ आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और फिल्म का ट्रेलर जहाँ तक मुझे लगता है की इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आज जाना चाहिए और मैं उसके रिव्यू के साथ भी आपको मिल जाऊंगा तो तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस को पहले देखने के लिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस